динамометрлер сырткы көрүнүшү жана дизайны боюнча айырмаланат бирок алардын иштөө принциби анын ичинде медициналык күч ченегичтики да бирдей алар пружинанын серпилгич деформациясын ага таасир этүүчү күчкө түз пропорцияда колдонушат